जॉनी डेप ने पूर्व पत्नी पर 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा ठोका हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉनी डेप ने अपनी पूर्व पत्नी अम्बेर हट के खिलाफ घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर किया है Pirates of the Caribbean franchise के अभिनेता जॉनी डेप ने खूबसूरत एक्ट्रेस और पूर्व पत्नी आम्बीर हट पर मानहानि का मुकदमा किया है जिन्होंने 50 मिलियन डॉलर की मांग की थी आपको बता दें कि जॉनी के वकीलों ने हर्ट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है जॉनी और उनके वकीलों ने आरोप लगाया है कि डेप की पूर्व पत्नी आम्बीर हट ने एक मिलियन डॉलर के मानहानि के मुकदमे में मुकदमा दायर किया था जिसे